Ciao, come stai? como state? Né? No vídeo de hoje vou responder uma pergunta que uma pessoa deixou lá no Instagram. A explicação é simples, mas neste vídeo vocês vão ouvir muitos exemplos. E esse vídeo é dois em um, porque além de aprender aquela expressão, vocês também vão aprender os adjetivos possessivos em italiano. Bem legal, então vamos lá. Ah, antes, queria dizer que você não precisa anotar nada, tá? Eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você vai poder baixar gratuitamente as frases e o áudio de cada frase para poder estudar num segundo momento. Ah, e se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, é importante ativar as notificações para você saber quando tem vídeo novo por aqui. E me siga também nas eh, redes sociais, no Facebook, no Instagram, é, até para poder também participar mais ativamente, deixar sua pergunta de um modo mais dinâmico. A pergunta que foi feita no Instagram é essa daqui, ó. Nem me confronte. dimmi quando posso usar. Bela, Ana. Hum, obrigada pelo Bela. <laughs> A expressão nem me confronte, como vocês podem ler aqui, ó, significa que é algo nei confronti di qualcuno. que significa isso? Significa um sentimento que alguém direciona a outro alguém, porque se trata normalmente de coisas abstratas, se trata de sentimentos, sensações, é, opiniões, tá? Agora nós vamos ver os exemplos, e vocês vão ver que é bem fácil e que é bonita até como expressão. Vocês vão enriquecer o vocabulário de vocês se vocês começarem a utilizar essa expressão também nas suas conversas, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver esse nem me confronte, que foi a pergunta que ela fez, com o adjetivo possessivo mei, nem me confronte que para o português pode ter várias traduções, né? Por mim, para comigo, comigo ou sobre mim. Então aqui a primeira frase é a seguinte, Martina ha avuto um comportamento inadequado nei miei confronti. Martina teve um comportamento inadequado, pouco correto para comigo. Próxima frase, sempre como nei miei confronti. Ho sempre sentito l'amore di mio fidanzato nei miei confronti. Sempre senti o amor do meu noivo por mim. Então nesse caso aqui, ó, por mim, ho sempre sentido l'amore di mio fidanzato nei miei confronti. Agora nós vamos ver tuoi, porque pode ser também nei tuoi confronti. Segunda pessoa, com você que eu estou falando agora. Algo que alguém demonstra para você, nei tuoi confronti. Então aqui, ó, a tradução poderia ser por ti ou por você, Quer dizer, depende de <laughs> qual região do Brasil você é, de como você fala, né? Se você usa o tu ou se, ou se você usa o você. Mas <laughs> a questão aqui é que você vai falar italiano, então é nei tuoi confronti. Quando você está falando com a segunda pessoa, com os, que o seu interlocutor, é, você chame de tu, porque provavelmente você tem intimidade com ele. Te dispiace que sofre. Abbiamo sempre cercato di dimostrare empatia nei tuoi confronti sentimos muito, te dispiace, sentimos muito, que você sofra. Nós procuramos sempre, abbiamo cercado, procuramos, tentamos sempre demonstrar empatia para contigo, para com você. L'affetto dei tuoi amici nei tuoi confronti è una cosa bellissima da vedere. Os exemplos que eu peguei é um <laughs> negativo e um positivo. Primeiro a porrada e depois o regozijo. <laughs> regozijo. Então, o afeto dos seus amigos por você é algo lindo de se ver. Agora nós vamos falar de quem? De uma terceira pessoa, nei dei suoi confronti. Quando pode ser utilizado nem sou e confronte? Se você está falando de alguém, dela ou dele, ou se, se, o seu interlocutor é uma pessoa idosa ou você não tem intimidade com ela, mesmo sendo jovem. Seriam para o senhor, para a senhora. Então aqui, ó. I genitori di Rebecca sono abbastanza indulgenti nei suoi confronti. Os pais da Rebecca são muito ou são bem permissivos com ela. Com ela quem? Com a Rebeca, nem sou e confronte, aqui eu falei sobre a Rebeca, então os pais da Rebeca são muito indulgentes com ela. Ho sempre cercato di essere aperta e trasparente nei confronti di Laura. Le ho sempre detto la verità. Sempre procurei ser aberta e transparente nei confronti di Laura. Você poderia dizer nei suoi confronti, né? Mas como aqui a gente não sabia de, sobre quem estávamos falando, então nei confronti de Laura. Aí você especifica depois, você oculta o adjetivo possessivo, nei suoi. Sempre disse a ela a verdade. Ho sempre cercato di essere aperta e trasparente nei confronti di Laura. Le ho sempre detto la verità. Agora nós vamos falar sobre quem? Noi! né? Nei nostri confronti, agora mexeu com um, mexeu com todos, né? <laughs> Então, o que alguém fez para conosco, ou por nós, ou sobre nós, nei nostri confronti. Credo que il giudizio espresso nei nostri confronti sarà molto positivo. Credo che il giudizio espresso nei nostri confronti sarà molto positivo. Acho que a opinião expressa sobre nós será muito positiva. inaceitável inaccettabile che l'ex capo continui a esercitare pressione nei nostri confronti. Que folgado questo ex capo. <laughs> então é inaceitável que o nosso ex-chefe continue a exercitar pressão sobre nós. Agora, vostri, ou seja, de vocês, plural, segunda pessoa do plural, vostre nem vostri confronti, para com vocês. Essa é a minha frase para vocês. Nutro il massimo rispetto nei vostri confronti. Nutro o máximo respeito por vocês. não se trata de uma acusa rivolta nei vostri confronti, al contrário não se trata de uma acusação dirigida a vocês, muito pelo contrário. Entenderam o conceito, né? De nem nós te confronte, nem vós te confronte, nem soi confronte. Vocês viram como é chique dizer, falar assim, nem vós te confronte. Agora é louro, deles, agora vamos falar dos outros. <laughs> Louro, plural nem loro confronte, ou seja, por eles, por elas. Parlando degli emarginati, se solo avessero maggiore rispetto nei loro confronti. Falando dos excluídos socialmente, se somente tivessem maior respeito para com eles. É a última frase, não se esqueça de deixar um gostei neste vídeo e de compartilhar, deixar sua opinião aqui embaixo. Uma outra frase com loro, ou seja, eles ou elas, I loro atteggiamenti sadici nei confronti degli animali mi preoccupano. Esse é o mesmo caso daquele anterior, né? Como eu não estava falando como sobre os animais, eu especifiquei depois, nei confronti di chi? Degli animali, tá? Nei confronti degli animali. As atitudes sádicas deles, né? Loro é deles as atitudes sádicas deles para com os animais, nei confronti degli animali, me preocupam. E loro atteggiamenti sádici nei confronti degli animali me preocupam Poderia ser qualquer outro, qualquer outra pessoa, singular ou plural. Pode ser aqui, ó. Il tuo, por exemplo, il tuo atteggiamento. É só para ficar bem, bem claro. il tuo atteggiamento sadico nei confronti degli animali mi preoccupa, ou seja, o seu comportamento sádico para com os animais me preoccupa. Só para esclarecer. Adesso mi raccomando, fa una cosa bella nei miei confronti. Metti un bel mi piace in questo video e iscriviti, e condividilo e commenta. <laughs> Ci vediamo la prossima settimana.